du tout, elle serait Alors nous sommes à l'élevage Percheron de l'Arpenteau, euh, élevage que j'ai créé en 1993, si ma mémoire ne me trompe pas. Dans l'élevage, je suis autodidacte, donc euh, j'y connaissais rien du tout. Et euh, donc, je me suis dit, je vais faire ça dire cheval de Dans ces années-là, la SHP, par l'intermédiaire de son président, M. François Chouinard, ont fait, euh, fait venir des, États-Unis un étalon américain, Silver Shadow Et je ne connaissais pas du tout ces modèles, mais quand j'ai vu euh, ce type de, cheval, ça m'a tout de suite euh, plu. Quoi. Les, chevaux beaucoup plus légers, beaucoup plus fins, avec plus de sang qui se déplacent, qui ont de la gueule. des, des chevaux de chaud. Quoi. Donc j'ai commencé à faire saillir euh, mes juments à des, fils de cet étalon-là. Euh, les résultats de ces croisements avec ces étalons américains euh, m'ont permis d'alléger mes modèles. Donc j'ai des modèles beaucoup plus grands et surtout de robes uniformes noires ou gris pommelé que j'ai sélectionné parce que quand euh, j'avais une pouliche qui avait une balzane ou une liste, je la mettais pas à la reproduction. Donc depuis deux, trois ou quatre générations, là, je n'ai plus que des... Enfin, deux générations, je n'ai plus que des, produits de, robes uniformes. Je vais vous faire découvrir une journée de travail. Donc, ce qui est prévu pour aujourd'hui, c'est déjà de faire souffler une jument et de la faire saillir, parce que je suis sûr qu'elle est en chaleur. Et puis après, j'ai un étalon à, à ferrer des, antérieurs, abscisse euh, de l'arpento, un étalon tout noir. J'ai une jument aussi qui, va certainement pouliner c'est pas certainement, c'est sûr, elle va pouliner ces nuits. Elle était à terme depuis le 5 avril, elle a tous les symptômes d'une jument qui va pouliner. elle me fait euh, de la cire aux mamelles et elle perd son lait. Donc euh, il n'y a, pas plus de, y a pas meilleur symptôme pour savoir si la jument va pouliner. Là, donc, euh, je vais sortir euh, qui est très grand, il doit toiser, euh, là, là, je pense qu'il est pas loin d'un mètre 90. qui est très atypique une fois qu'il a <laughs> fini de, de, de, de, saillir. Là, il mord l'encolure de la jument. Eh ben très très rapide. Donc là, euh, je la referai euh, souffler euh, dans, deux jours. On considère que les spermatozoïdes à l'intérieur, ils ont une durée minimum de 48 heures. Bon, ça dépend de la fertilité des étalons, mais en moyenne, là, on peut être tranquille pendant 48 heures. C'est pour ça que tous les 12 jours, on les fait souffler et on les fait ressaillir le cas qui toujours en chaleur. Début de chaleur, quelquefois il faut, euh, trois ou quatre sauts euh, avant, avant que ça, se termine. Quoi. Quatrième saut, après elle peut ovuler, ou même, ou même au cinquième. Des fois c'est un ou deux, mais bon, c'est comme ça. La nature. J'utilise un travail pour, euh, pour, les parer et puis pour les serrer parce que à l'origine euh, je le faisais à l'anglaise. C'est-à-dire que je le tenais et je le taillais. Et avec le temps et le nombre de chevaux et l'âge surtout, <laughs> j'ai refaire un vieux travail, rehausser, parce que j'ai des grands chevaux. Et je me sers du travail pour les, pour les parer, pour les ferrer. Je suis en toute sécurité, les chevaux, ils le sont aussi. Quand ils sont habitués, ce n'est plus une contrainte. Et puis, en fin de journée, je suis surtout moins fatigué. Première chose que je fais, je nettoie. C'est une rainette, hein bien nettoyer autour, autour de la fourchette. On voit bien que dans les prés, c'est sec. Ils hein. ont les pieds, la un la dur sur terre, on lui met sur le dos. C'est un émetteur. Et puis quand elle, la jument pouline, elle se met sur le fond. Je crois que c'est en cubitus, je ne suis pas sûr. Sur le fond, sur le côté, elle s'allonge comme ça. Et puis, euh, moins de deux minutes, euh, elle ne va, pas rester très longtemps, peut-être une minute. Et puis là, comme elle va avoir des coliques, donc elle va se remettre droite et se recoucher. Et là, le détecteur, lui, il enregistre et hop, euh, il envoie un, un, message à mon récepteur qui est dans ma chambre et ça bip. Donc euh, comme je l'ai allumé et que ma femme est à la maison, on va me dire si vraiment ça, ça a fonctionné. Il vaudrait mieux. Oui C'est bon Donc ça fonctionne. Je peux euh, dormir tranquille. Je pas de d'école. C'est simple, je la longe, passe dans ma boucle, hop, un tour de nez. Et voilà, l'école est tout de suite Bon, c'est la même mère qui va faire un petit poulain cette nuit alors euh, C'est très certainement. Je ne mettrai pas mes doigts à couper, mais... Alors, qu'est-ce qui vous fait dire ça Alors, ce qui me fait dire ça, c'est que depuis ce matin, euh, elle a la mamelle. Euh, elle a de la cire au bout des mamelles, euh, dans la journée, elle, perd du lait, donc là, quand vous êtes confronté à des symptômes de la sorte, euh, le poulinage est imminent, on dit que ça passe pas 24 heures. l'intérieur pour pas qu'il ne vienne toucher à la sole. Attends un peu peut-être, ça, va fumer. Oh Ah c'est bien parce que c'est broché haut là. Faut que le clou sorte le plus loin possible vers la couronne du, pied. Mon clou se retourne tout en le serrant et après un euh, coup marteau et je loge dans le logement que je viens de réaliser. On va y reposer le pied, je vais être très content de le faire presque le même, dis donc. Oh, c'est pas mal. J'ai dit que c'était bien, j'ai dit que c'était pas mal. Hein. C'est un surfait. Et là, normalement, faire, regardez. C'est des ah bouchons de cire, on appelle ça des bouchons de cire. C'est ce qui, ce qui avant le, lait, mais elle, le perd, elle fait du lait, puis elle recommence à faire des bouchons. Donc euh, là, je crois que... récepteur de, mes caméras de surveillance qui vient épauler mon détecteur de poulinage. C'est-à-dire que quand mon détecteur de poulinage va, déclencher une alarme, enfin, je lui déclencher, mais il va biper, et là, bah, moi, ce que je fais, bah, je, je j'allume mon, écran et je visionne, je regarde ce qui se passe. sa façon d'être, quoi. en colure assez verticale comme ça. J'adore ça. je vais tailler les poils autour des, pieds. Là. Tout ce qui est long, j'aime pas ça. Vous allez voir, après avoir taillé tous ces poils, ça lui dégage euh, le, sabot. Et ça lui fait un pied superbe, avec une belle hauteur de sabot. Doucement, pépère. Oh oh. Oh oh. fait euh, le passage du, du licol. Monsieur se laisse faire. Voilà. Allez, avance là. La propreté, c'est essentiel. La prochaine fois que vous allez vous resservir du matériel, c'est preuve. A dit De Gaulle, il ne faut pas que ça soit la chienlit. Ah, vous êtes inquiet là euh, Non mais euh, là, euh, d'où je suis, je peux observer la, jument euh, par, l'intermédiaire de la vidéosurveillance. Et, et ben, la jument, là, euh, si vous voulez, elle n'arrête pas de tourner. Enfin, elle n'est pas bien, elle se déplace, elle tourne un petit peu en rond. Euh, c'est pas trop ce qui lui arrive, j'ai l'impression. Comme c'est son premier poulain, peut-être qu'elle est un peu surprise. Mais je pense que là, dans les heures qui vont suivre, on devrait assister au poulinage ça Va mal quand même. Ça hein. va Ça l'emmène. comment elle regarde Là, il est quelle heure Il est minuit. mal. Tout passé là. Voilà, On comme ça. Là, il y a un truc qui me gêne, là, c'est ça. Là. Je trouve pas la tête, là. C'est un membre, ça c'est un autre membre. Allez-vous la Mm-hmm. pièces de fil au-dessus du boulet de chaque antérieur pour que quand elle va avoir de nouveau des contractions, l'aider à expulser son poulain, elle en ayant des contractions et nous en tirant quoi. Les coliques quoi. Il est bien placé et A priori il est bien placé. Là on a juste bien positionné nos pièces de fil. On attend qu'elle se remette en position euh, couchée. Même si elle se lève, on l'accompagne. se lèvera plus, je pense pas. Allez. Allez. faut qu'on laisse son flanc. Allez. Allez. Allez. C'est surtout là. Allez. Allez. Allez. Allez, vas-y. Tiens, on inspire. Allez, le est encore accroché. On va laisser ça un petit peu. J'ai coupé le, le cordon ombilical et là, je désinfecte une seule fois avec de la vétéline solution et après on laisse ça tranquille. Oh la babette Ah bah c'est une femelle. A priori, même pas comme la mère. Heureux le papa oh, papa, je suis pas père Non, non, c'est des poulains qui, me plaisent parce qu'ils sont, ils sont uniformes de Rome. Et, en plus, vous voyez, là, il, il commence à être tout gris. Il n'est pas noir. Donc euh, sa robe, sera noire plus tard. Quand il naisse gris, gris souris, là on le voit pas trop parce qu'il est encore un peu trempé. Dans une heure ou deux, il va, sécher et il va être plus, gris. Et donc sa robe définitive sera euh, une robe noire. Et s'il naît tout noir, sa robe sera grise. Mmh. j'y suis arrivé. Ah bah non. <laughs>